本日は日産 R34 スカイライン GTR-BNR34 型ですね V スペック2ニュル最終仕様の2.8リッターのフルチューン仕様の車の一般道での走りのインプレッションをいたしますチューニングカーですとねあの一般道を走るときに、まあ、車の癖がねあって、まあ、走りにくい 車なんじゃないかなっていうのがね一昔のチューニングカーのイメージだったんですけれども、えー、私はですねこの車に非常にカルチャーショックを受けまして、え今のチューニングカーは非常にねクオリティがね高いあの私あの輸入車で、まあ、500馬力超えのね車、えー、何台か乗ってきましたけれどあのやっぱメーカーで作ってる車に関してはね 非常に一般道を走っても乗りやすいですしで当然ねあのアクセルを開けて踏んで走らせると、まあ、速いとで速いんですけども、まあ、速いだけじゃなくて非常に車があの安心感がある、まあ、メーカーが作ってるだけあってねやっぱり安心感を持たせて車がね作られてるというところもねありますので、ま非常に安心感のある、えー、走りを持った車であるというイメージだったんですね。 でチューニングカーは意外とそういったところがやっぱりそこの両立が非常に難しくて、まあ、昔のチューニングカーはね癖があってドッカンターボで実際に乗り方を分かっていないと、まあ、危ない思いをしたりとかっていうねこともあったかと思うんですけどこのね R34 のね GTR に関しては、まあ、2.8リッターのですねフルチューンで、えー、ピークで600馬力、えー、出力が出る まあ、車になっているんですけれども非常にね乗りやすいクオリティの高いねチューニングカーに仕上がってますねでチューニングカーというとねまずこのトリプルプレートエクセディのねトリプルプレートをオーナーさんは選択されて付けられてるんですけれどもこのトリプルプレートも非常にねあの扱いやすいですね、まあ、オーナーさん曰くねもう オーナーさん曰く ATS のねカーボンに変えたいということをおっしゃってたんですけれども、まあ、これはこれで非常に乗りやすいですねただまあ純正のね標準車に比べると、まあ、当然ながら、あのストロークも非常に短いですし半クラのね調整しろっていうんですか、まあ、その辺も非常に少ないですよねなので まあ、捜査指導としては、まあ、そこそこシビアではありますただそれもね慣れてしまえば全然大したことなくて、まあ、普通に乗れちゃうまあ坂道とかねあのー、ちょっと半クラが怖いよっていうような 時なんかですと少しこう操作資料がね狭くなっちゃうのでシビアなところっていうのはもちろんあるかもしれないしエンストしちゃうっていうこともあるかもしれないんですけれどもまあ今のところ私は普通に一般道をこう走る上では、まあ、全然エンストしないですし、まあ、そのぐらいね操作幅が狭いクラッチの操作する幅が狭い割には、まあ、それなりに操作できる余裕っていうのがある まあ、アイドリングしてる時にねクラッチ操作だけでもあの全然できちゃうし演出しないのでね、まあ、そういったところで使いやすさっていうのがしっかりと、まあ、両立されてるのかなという感じがしますクラッチの踏み応えも、えー、F355 ですねのベルニネッタなんかは結構重いんですけど、まあ、それに近いぐらいの動力かなと思います、まあ、今今の GT3 とかですとね、あのー ニュセグラッチの詳細はちょっと分かりませんけれども非常にクラッチも軽くてもう天6の車と同じぐらいの操作でクラッチの操作をね忘れちゃうかぐらい非常にこう軽いクラッチの操作フィールなんですけれども、まあ、これはね本当にチューニングカーに乗ってるっていうねこう操作フィールがしっかりと味わえる、まあ、スカイラインの GTR っていうのは非常に、ま乗りやすい車である、まあ、日本車は特にそうですよね SX も含めて ポーツカーなんだけどもやっぱり乗りやすさがある誰が乗ってもすぐスッと寝れちゃうそれがね日本車のスポーツカーの特徴の一つなんですけれどそれだとねやはりつまらないなって思われてる方もいらっしゃると思うので、まあ、そういった味付けをねする意味でこういったねあの強化品を入れてまあ少しですねあの操る 際の癖みたいなものね、があると、またその車の楽しさっていうのが出てくるし、まあ、スパルタンさがしっかりと出てくるかなと思います。えエンジンなんかも、やっぱ2.8リッター。で、まあ、普通にこういった一般道を走る上ではね、あまりその火球をかけてってことはそんなにありませんけれども、まあ、しっかりとね、下のトルクが、やっぱ2.8リッターということだけあってですね、しっかりとトルクがあるし、でなおかつですね、この車は、 あれ2.8リッターで、で、まあ、トリプルプレートということでね、まあ、フライホイールもそのままじゃないと思うんですよね。軽いあの、フライホイールが、軽量のフライホイールが、まあ、入ってたりとかすると思うし、あとムービングパーツですよね。ピストン、それからですね、コンロット、クランクのね、バランス取り、まあ、そういったものもね、されていると思いますんで、非常にね、レスポンスが いいです車のパッと踏んだ時にパッとこう吹き上がってくれるしでなおかつヒーラーの塔でアクセルを煽る時なんかも非常にねレスポンスよくですねパンとこう吹き上がってくれるし下りもね非常にね速い回転の字ちがねそういうところも、まあ、ただでもただものではないエンジンフィールを 持った、まあ、車になってるというのが、まあ、この車の特徴ですし、まあ、チューニングエンジンって言ってもですねもう低速からアイドルからですね安定している車ですのでもう全く操作の難しさみたいなものもないですねただねこの車詳細はちょっと 聞いてないんですけど、まあ、アクティブ LSD ということで、あの標準車に比べるとね、結構チャタリングが大きいんですよね。まあ、もしかするとメカ LSD が入ってるのかもしれないんですけれども、チャタリングが大きいので、あの特にね、あの軽負荷の時に走ってる時ですね、まあ、3速で例えば2000回転ぐらいで走ってると、結構こうカタカタカタカタカタカタって、あのチャタリングが出るんですよ。まあ、そこが非常にちょっと操作の難しさみたいなのがあって、 まあ、そうなった時はアクセルを1回、まあ、1回ですね、クラッチをね、まあ、切ったりとか、あとはシフトダウンするとかね、して回転上げたりとか、っていうことをちょっとね、しなきゃいけないっていうのはありますけれど、まあ、いずれにしてもこう人間のやるところがね、まあ、操作が増えると、まいうところがね、むしろ乗りやすい日本車、少しね、刺激が足りないという意味では、私自身が非常にいいかなって思いました。 回転ぐらいからしっかりと吹き上がってくれるなんか純正ノーマルとはちょっと違いますよね純正ノーマルちょっともわーっと吹き上がってくる感じなんですけどこっちは割とこう今のダウンサイジングターボエンジンみたいにアクセルパッと踏んだ時にスッと伸びていく、まあ、今のやっぱりねダウンサイジングターボはやっぱりそれなりにパッとこう鋭く吹き上がるんですけどまあでも非常に踏んだら踏んだ分だけ吹き上がってくれるいい車に仕上がってると思いました